dan assalamualaikum bersama saya Safwan dan hari ini kita akan bermain Minecraft. Ha, dah lama kita tak main Minecraft. So ini adalah Minecraft horror map yang bertajuk Beware. Tanpa buang masa, jom kita mula. What's wrong with this game? Oh, tengah main game ke? Ui, aku tengah main game oh, je. I need some rest. I need some rest. author. So ini dia pembuat game ni, Cookie 25. So marilah kita tidur. Ada orang call. Calling me. Ada orang call. Follow the stars. Ada orang call tu. Hello. Hello, Rose? mesti ada voice acting. Hi Tony, how was your trip? Don't even ask. I thought it would never end, but yes, I am. And this house looks gorgeous. Okay. should be living right now. Okay, so aku skip je semua. Okay. Apa benda dia cakap tu sebab panjang sangat. So technically dia ni dengan dia punya isteri ataupun awet dia beli rumah baru. Rumah baru rumah kawan dia. Tapi rumah kawan dia yang dah kematian isterinya yang bergantung dirinya di dalam bilik. Uh, so isteri dia tu last sebelum mati tu dia cakap dia nampak macam mata. Ha, itu je lah. Ha, ini kita nak pergi ke rumah tu eh. Nak balik rumah. Ha, jom. Jangan risau. Okay. Inilah mata ni kot. Oh, inilah matanya. Beware. So, inilah tajuk gamenya. Ini Minecraft tu guys. Minecraft ni. So, dalam perjalanan pulang, aku dengar bunyi kereta. Eh? Hmm, I'm not going through here. Maybe I could take a look around here. There is a chance someone can help me. Hmm. Nampaknya dia sepertinya tersangkut eh, di tengah jalan eh. Alright. Take a look around. Alright. So ikut cahaya lah. Dah lah game ni kena set moody kan. Okay, stars. What is this place? I don't know. Okay, anak panah kata pergi belah sana. So, kita akan ikut anak panah je. Ui, kita masuk dalam hutan apa ni? Okay, technically kita punya kereta rosak eh. So, eh! Someone is inside. I should try to break down the door, but without the right tool, I can't do it. So aku kena pecahkan pintu. Alright. Break down the door. Mudah. To pick up key, press the crouch key. Oh, tonggit dapat X. Woo. Let's go. Tonggit dapat X eh. So, kita patah balik je. Aku akan buat uh, main objektif je. Aku tak nak buang masa kan. Sebab kita pun nak tengok story je dengan... jump scare. Kejut aku. Janganlah macam gitu. Right. So mari kita masuk rumah ni. Eh, mana pintu? No! No! <laughs> No! Pintu! Ini semua perangkap, guys. Aku... Ah! Aku dah kata. Jangan masuk. Okay, kita tembus. Ah, inilah punca dia. Ah, pergi berhenti tengah jalan. And then sekarang, kita masuk ke mansion apa ni. Ada orang minta tolong. Tunggu! Siapa tu? Eh tengah menari siap Hai tengah menari Tengah menari bele What the Okay Siapa ni? Excuse me Can you tell me what the hell is going on here? You are not ready Ready? For what? He will come What? Huh? Ha? Are you okay? I don't think this man can help me. Oh oh. Wait! Eh, mati! Ya Allah! How? This is huh? Ah! impossible. Screw it! I'm, I'm out of here! Eh, gerak, gerak, gerak, gerak! Go back to the car. Cari jalan keluar, jalan keluar mana? Okay, aku tahu. betul balik, betul. balik! Wuuuh! Sekejap. Jalan keluar, jalan keluar mana? Bukan! Jap aku, aku, aku, aku, aku Oh sini Bye bye bro Jalan keluar sini lah Safwan. Oh no Aku baru cakap pasal sound dia Okay Ui boleh tahan juga Pakcik tu matilah pula Oh ni kereta aku kereta aku Gerak gerak gerak gerak gerak Huh Huh Huh Who locked my car? Alamak kunci lah pula kereta Alamak, ada orang kunci kereta pula. Hey! Oh, kepala aku kena ketuk. Anak panah? Oh! I am you! Oh, kena tekan. Alright, I am you. Siapa yang you? Siapa yang awak? Awak tu saya? Oh, ni dia matanya. Habislah. I am you. Right? Okay. Oh, salah satu mata ni ke kena tekan ke apa? I am you. Ah, uh, eh! oi. <gasps> mata tu dah hilang. Hmm, ada pintu. Right, kita sampai balik ke koridor ni. Koridor apa pun tak tahulah ni Okay wait eh. Anak panah Belakang Radio Oh kena main Hah? Oh jap jap jap Kena dengar balik Right Oh Mid tu tengah Right Up Lepas tu left. Okay, okay faham, faham, faham. Left. Lepas tu left. Right. Then right tu hujung sekali. Oh, faham, faham, faham. Right. Lepas tu left. Oh, begitu. Dia bukannya ikut arah. Dia ikut center. Up to center. <laughs> What the heck? Unknown. Benda ni rosak. Ha? Huh? Left apa ni? What? Um, right. Danzo. Tekan button. Eh, what? Pintu? Oh, ni dia. Yes. There you go. Alright. Okay, jalan dah mati. So, what do we do from here? Aku terperangkap lagi. Crouch. Okay. What the? Oh, sana-sana. Oh. Crouch untuk pergi ke sana. okay. Kita hanya mampu pergi dengan crouch je. What? Dia ni. Gelap. Ah, ah. Siapa tu? Siapa tu? Tu bukan pakcik tadi ke? Run? Run? Run, run, run. Ah! Ah! Kiri kanan, kiri kanan. Aku tak tahu. Tak tahu, tak tahu. Kanan lebih afdal. run run run run run run left right left right left right buka pintu buka pintu woo lah shift terjun ah, masuk masuk masuk woo ha finally jadi juga aku tak tahu kenapa bug tadi alright finally lepas juga ah <laughs> eh oh is that hospital oh, aku dah sampai hospital impossible Kenapa tiba-tiba dia ada kat hospital? Aku dengar bunyi ni. Bunyi music box. Kenapa kita tiba-tiba teleport ke hospital pula? Okay, so kita gerak terus ke depan. Ya Allah. Ada orang tergantung. Apa dia ditulis ni? Bukan, dia tak tulis apa-apa. Kita tak boleh masuk. Okay, kena barrier. It's close. Eh, what? Bunyi apa tu? Bunyi apa tu? Alright, okay. So, aku sampai ke tempat ICU ni. Masih lagi mencari access card. Oh, dalam ni nampak macam control room. There we go. Access card. Tit, tit, tit, tit. Alright. Access card. Find the fuse. Find the fuse. Dalam ni ke? Oh no, aku kena patah balik. Oh no. The fuse pula. Aku tahu fuse tu kat mana tadi. Mana pula fuse ni? Bilik belakang tak? Pejabat? Oh! Pintu terkunci. kunci. janganlah buat horror lagi uh, Kenapa pintu terkunci? Oh no oh, Tak nampak apa-apa Ada kelibat ke? Oh tu tu tu TV Kenapa dengan TV? keluar sebilik sebelah. Ui, TV ni tembus ya. Tembus bilik sebelah. Wow. Oh, ni stage TV lah. What? Alright, selamat. kena pandang center Okay Got it Got it I guess I don't know Oh yup Boleh masuk sini okay. Here you go Okay tunggu dia lalu sini ada satu lagi. Ha. This game is kind of hard. I believe so. Alright. Woo. Ready, ready, ready, ready. Patah balik, patah balik. Let's go, gerak, gerak, gerak, gerak. Ni eh, asal, asal. Oh, ada pintu lain lah. <laughs> You what? No, no, you don't do that. You don't do that. You don't do that. You don't do that. You don't do that. Pintu scam pula. Yes! Pintu yang betul Wah Jo punya pintu TV ni Gerak lu ah, Teleport ke sini Alright, Aku kena cari apa tadi Oh key Finally Oh key apa ni Key apa ni Aku lupa dah uh, Key untuk Ni okay. Oh Oi mamat tergantung tu dah hilang So I believe kunci tu untuk ni kot Nope Oh ni Alright memang tak boleh keluar ni Yup Apa ni apa ni Tandas Kena main nyuruk-nyuruk juga ke Oh ada ada something ke Bathtub Kenapa nak mandi pula La la la la la Mata Pak masuk dalam mata tu Ah uh... Okey, aku teleport ke sini. Alright, aku rasa ini adalah tempat yang baik untuk kita tamatkan game ini. Alright. Ada orang mengejar aku. Okey, kita akan tamatkan dekat hutan ni. Kalau korang nak aku sambung Minecraft Beware ni, korang boleh komen di bawah, korang boleh like. Jangan lupa untuk subscribe dan share. Kita jumpa lagi dalam part tu. Assalamualaikum. Kalau ada, ya. Bye-bye.